Oain dela urte batzuk e, aldarrikapen nagusi ikerketa izan zen. Gaur egun erran dezakegu ikerketa martxan dela. E, hortaz aparte esan oinarri nagusia eta ezinbestekoa dela ikerketa urrengo aldarrikapenekin aurre egin alizateko, aitortza erreperazioa eta eserripikatzeko bermea ezinbestekoa adiela, badakigu ibilbide luzea izanen dela, baina siur gaude ere lortuko dugula. Juan María, Javier, Jesús, Elías, José Antonio, Faustino, Miguel Ángel, Juan María, Javier, Amadeo Cipriano. Miguel Ángel, Santi, Santiago, Jesús Manuel, John, Miguel Ángel, Antonio, Antonio, Pachi, Fernando, Jesús Mari, Marijose, Joseba, Pello, María Nieves, Inés, César, Asier, Coldo, los nombres que habéis oído durante esta marcha eran nombres de navarros y navarras torturadas, nombres de personas silenciadas durante más de 60 años de impunidad, navarros y navarras torturadas por las fuerzas de seguridad del Estado por motivos políticos desde 1960 hasta 2012. Nombres que ponen cara a los mil casos de tortura que sabemos que se han dado en toda Navarra. más de 5.000 en toda Euskal Herria. Y esto es una barbaridad. Bat gatoz, ikerketa ofizial, zientifiko eta independiente baten eskariarekin. Eta horrekin batera, bat egiten dugu gaur, torturaren biktimak babesteko nazioarteko egunaren bezperan, Iruñean bildu garen manifestazio erraldoi honen leloroarekin. Iraganean torturaren krudelkeria saiesteko gai izan ez baginen ere. Mende erdi barru, ondorego, ondorengo belaunaldiek ez dezaten galdetu behar, nolatan ez genuen lotxagabekeria honen aurrean, ahotsa altxatu. Roberto, Juan Manuel, Carlos, José Luis, Ramón, Asunción, María Victoria, José Abel, Ángel de los Reyes, Mercedes, Javier, Miquel, Eta hau da, Nafar gizarteari egin nahi diogun ekarpena. Mendeku eta zigor gozeri gabe, Nafarren arteko bizikidetza, bizikidetza beste balore batzuetatik eraiki nahi dugulako. Iragana ahaztu gabe etorkizun bebat... bat eraiki nahi dugulako. Le debemos a la sociedad y a las próximas generaciones aclarar lo ocurrido, ya que es la forma más efectiva de erradicar la práctica de la tortura. Que nadie, nunca más, vuelva a pasar por lo mismo que nosotras y nosotros. Eskerrik asko eta mil esker etortzeagatik.